Bastone ancora? Questo è tuo però. Eh. Eh, ah, ma lì. Eh. E bastone. C'è bastone ahí. il tuo figlio no? No, no. Ponte, ponte. Che chi stai brisco? Ci voglio Chiamamo. Mancano punti. È lì. Io perché mi incazzavo. Perdo due. Se no, vedi. Io là ho due. Poco grande Eh, eh, Questo eh, eh. c'è fresco allora. Certo. Ci manca un tipo fino in te mani. No, carico. Oh, Acá Scorsese. Momento, guarda um quatro pontos também Pedro. Não de chuva. Não de chuva. Pedro. É, não pediu. Estava já. Questo che ne pediamo ora? Do Ponte Pastore. Do Ponte Pastore. Che fare? Uccino. Ma pediamo noi é Dai, dai. Io ne ho. Allora. e non mi perde niente. Eh, insomma, e mi perdeva in quello carico, diceva. Quindi io sbaglio calendario, immagino. Oh io, io Palata donna. Carro. Ecco carro. E dove l'hai? Come l'ho punto qui? já vai correr. É o ti lá l'aveva io. Io, io l'aveva. 한 페이지 골라서 두 페이지. che madonna, c'ho un carro. Certo con c'è no carro. Poi andiamo tre punti. Tengo delle cazzo, c'è quella che a poco. 55, 56, 66, 69.